não é tu que é responsável, só nos Sim. ligaram, tá? E pediram uhum. pra vir aqui porque vocês estariam me invadindo. A parte, provavelmente, que chamou vocês, uhum. invadiu ontem pelo museu. Tá. Depredou toda essa parte aqui, que era uma floresta, com um facão. E... e tu sabe quem é? Que Sim, sei tá. quem é. Ele é o que é? É o que se diz proprietário? Ele se diz assim? proprietário. A jiboia é uma ocupação cultural, uma ocupação urbana, e a gente está localizado na área central de Porto Alegre, no coração da Cidade Baixa. É uma ocupação exclusiva para mulheres e pessoas dissidentes de gênero e sexualidade. E acaba sendo um espaço de moradia, um espaço de acolhimento, mas também é um espaço de atividades políticas. Ontem à noite invadiram a casa, o suposto proprietário que, tá, que deixou esse espaço abandonado por muito tempo, tipo mais de 10, 15 anos. A gente chegou aqui, o espaço tava arrombado, botaram outro cadeado, cadeado novo, e pela janelinha do portão da jiboia dava pra ver que as árvores tinham sido todas decepadas. Destruiu boa parte da horta e da plantação de árvores frutíferas. Esse espaço que tá aqui atrás, ele era todo arborizado, esse prédio quase não tinha visão para esse lado da casa. E agora ele tá assim. Ele invadiu aqui com apoio do Museu de Porto Alegre, Museu Joaquim Felizardo, ele avisou vizinhos que ele voltaria hoje pela manhã, então a gente tá em vigília durante toda a madrugada e hoje, durante a manhã, provavelmente vamos ficar mais uns dois dias em vigília. Foi uma ameaça clara contra a nossa existência, contra a nossa resistência aqui dentro, mas a gente não vai deitar não, a gente vai seguir reflorestando aqui tudo, a gente vai limpar tudo isso, vai trazer mais planta, vai pintar, vai trazer mais vida, vai seguir fazendo atividades desde ontem à noite, assim, tem rolado solidariedade de pequenos coletivos. A gente pede que a comunidade, nesse momento, tente se aproximar do espaço, assim. Venha conhecer, venha fazer vigília junto com a gente. Agora vai rolar uns, mais uns mutirões na sequência para revitalização do espaço, mas também atividades. Vai estar tá rolando slam aí, reuniões de outros coletivos. A gente pede que as pessoas cheguem no espaço, conheçam a história, é um espaço de resistência da população LGBT que não tem outras aqui em Porto Alegre praticamente, a forma como a jiboia acontece. A gente também está aceitando doações de alimentos não perecíveis, de material de higiene, de ferramentas. Ração para gato, para cachorro, material de construção é super importante nesse momento assim que a casa está fragilizada. Mas o principal é presença. E se quiserem trazer mudinha também pra ajudar no reflorestamento, tá joia? Vamos ficar, vamos ocupar e não vamos deitar.